Sveiki draugai, su jumis vyriška virtuvė. Šiandien gaminsime raugintų kopustų sriubą. Ne bet kokią sriubą, bet bajorišką kopustienę su elniena. Pagal kelis senovinius receptus šalia paslaptingo keršio ežero įsikūrusi kaimo turizmo sodyba svajonių dvaras tikra poilsio oazė tai vieta kur pavargęs kūnas pailsi nerami siela randa ramybę o įtemptas protas atokvėpį svajonių dvaras vestuvėms šeimos šventėms ir poilsiui bajoriškai kopūstienį reikės šaltai rūkyta šoninė svagūnai morka paprika trinti pomidorai elnienos rinkinys česnakai, kmynai, juodieji pipirai kvapnieji, lauro lapas, gvazdikėlis, druska, džiovintų grybų, alaus, saldus vynas, bajorų, rauktinė, rauginti kopustai, lango ir žalumynai. Įpilame aliejus. Pradžioje apsikepėsim daržovės. Pradedam nuo svogūnų kepinam svogūnus, sudedam rūkytą šoninę. Rūkytą šoninę kopustienį priduos pikantiško dūmo skonio. Dedam morkas. Padarom duobutę, supilam trintus pomidorus. Sudedam papriką. Viską kepiname po 4 minutės. Sudedam pusę česnako. Apkepiam daržovas ir išimame. Priminsiu viską, ką dėjome, kepime maždaug po 4-5 minutės. Pilame vandenį. Sudedame mėsą, elnio blauzdą, šankauliukai, cukrinis kaulas, brandinė, svagūną prišpicuojame gvazdikėliais. Tam, kad po to, kai svogūną išiminėsim, nereikės gvazdikėlių gaudyti po visą puodą. Turim tokį svogūną ir dedam į puodą. Įdedam morką, uždengiame dangtį, duodam ugnies ir laukiam, kol užvirs, tada graibysim putas. Nugraibom putas, jau toj užvirs. Užvirėt sudedam pipirus saujelę, sudedam lauro lapus, uždengiam ir virsime tol, kol išvirs mėsa. Verdame ant mažos ugnies. Nupjaunam kotukus, surišam tokį. Praėjo pusantros valandos, kai verda, įdedam kotelius petražalių ir svogūnų sudedam grybus. Perkašiam per setelį ir taip pat supilam į buljoną. Pilam gintarinį. Kodėl gintarinį? Todėl antra pinta gintarinio taip pat nepamaišys. Kokia bajoriška kopustienė be bajorų trauktinės sako, nuo korona padeda. Uždengiam dar kokiam pusvalandžiu. Praėjo beveik 3 valandos. Išimame. Taip pat išimam visą mėsą. Daug, kad mėsa jau dalinasi. Nuo kaulo sudedam raugintus kopustus. Magelano ekspedicija išplaukė 300 jūreivių, grįžo 20. Mirdavo. Dėl ko? Dėl vitamino C trūkumo. Tuo metu tas, to niekas nežinojo. Pirmieji atrado receptą, kaip nesusirgti, vikingai. Jie vežėsi raugintų kopūstų statines ir tokiu būdu gaudavo vitamino C. Vitaminas C pagrindinis maistas nuo visų gripų, virusų, bajoriška raugintų kopūstų sriuba, tai pirmas vaistas pavasarį. O jeigu įpilsit dar bajorų trauktinis, tai yra antibiotikas. Sudedam kmynus, kopustinį su keturiom spanguliam. Praėjo 20 minučių, kai sudėjom kopustus, sudedam apkeptas daržovės išmaišom, ragaujam, ko trūksta. Nuo kopūstų yra rūkštelė. Įpilame svajonių dvaro agrastų vyno, saldaus. Iki šiol nedėjom nei trupučio druskos. Pusę valgomo šaukšto pabandom ir žiūrėsim, kas toliau. Atvėso mėsa, išpjaustėm nuo kaulų ir sudedam atgal į sriubą. Sudėjom mėsą, uždengiam 15 minučių. Praėjo dar 15 minučių ir nukeliame puodą. Sudedam likusį česnaką ir pabarstome žalumynais. Petražaliams žalumynais. Ir paliekame dar 10 minučių pastovėti. Draugai, padarėme bajorišką kapustienę su viena aluje. Kaip sako mano draugas, nieko kulinarijų išrasti negalima, bet galima kažką pakeisti, tai tavo receptas. Dariau pagal du senovinius receptus. Vienas slaviškas, kitas lietuviškas. Galima sakyti, tai yra unikalus vyriškos virtuvės, bajoriškos kapustienės receptas. Paragaujam? Garnyrui virėm bulves su lupena. Aš jums pasakysiu, skanesnės raugintų kopūstų sriubos nesuvalgęs. Taigi, kviečiu jūs prenumeruot mūsų kanalą, įstoti Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazanę ir jūs visada sužinosite naujų, unikalių mūsų vyriškos virtuvės konceptų, skanaus ir iki kitų susitikimų.